Всем hello, с вами я Flashing Bro. Ребята, и на этом видеоролике, смотрите, я получил вот такого питомца, робот пик. Ребята, вот, вот мне дали питомца этого, ребята. Один мой друг дал вот такого питомца, просто вот ему большое спасибо, что дал мне этого питомца, ребята. А я что делаю? Э, я просто, смотрите, собираю деньги. Этот питомец дает вот 97к. Я уже открыл локацию, ребята. Просто круто. Я уже ну, почти все локации открыл. Остались только за такие за виртуальную валюту. За ну там есть такая валюта как банк. За эти валюты, ребята. Так что, ребята, у меня на прошлом видеоролике был конкурс. Давайте набираем 100 лайков, ребята. И будет, будет больше конкурсов. Если вы, вы набираете 100 лайков, будет в итоге на конкурс. А если вы наберете на ролики 100 лайков, ребята, будет мега конкурс. Если на этом видеоролике вы наберете 100 лайков, ребята, просто будет просто вот мега супер пупер конкурс, ребята, ребята. Так что набирайте лайки свои, ребята. Очень, очень ну, надеюсь, что вы наберете, очень надеюсь. Много лайков вы наберете, я надеюсь, ребята. Так что давайте свои лайки, ребята. Вот, смотрите, вот эта локация. Смотрите, вот один потом встает. Давайте trade отключу, где trade. Да, вот trade. Трейд я отключил. Все. О, смотрите, вот, ребята, смотрите, вот эти питомцы, ребята, офигенные, 13 миллионов. За 13 миллионов мне дадут вот такого крутого питомца, ребята, офигеть. Просто круто, что я могу сказать, просто круто, ребята. Может быть, открою вот это яйцо, может быть, какой-то питомец выпадет из этого крутой питомец. Может быть, я прокачаюсь хорошо очень, ребята, может быть. Я не знаю. Так что давайте у меня 50 миллионов откроем, сколько придет, э, сколько можем выбить, сколько питомцев откроем, ребята. По 3000 дает каждый питомец, э, ну что, офигенные питомцы, ребята, что могу сказать. Просто крутые питомцы, давайте откроем. Я после прошлого видеоролика я открыл много э, локаций еще. Очень много, ребята. Ой, ё-моё, у меня Очень много локаций открыл. Ну, как много. Э, например, ну и в прошлом я, я был в Атлант... Атлантика, да? Я открыл э, в, э, Rainforest и Hunted. Вот это сам последний за деньги. Вот эта локация, ребята, сейчас мы откроем и посмотрим, что за питомцы там будут. Ой, ё-моё, давайте снимем это все и посмотрим, что за питомцы будут, будут там. Вот, ребята, я сейчас вот открою для вас. Смотрим. Вот. Вот этот питомец. Хэмстер или Хамстер, не знаю. Короче, он стоит 2000, ребята. Хорошо, 2000 это тоже хорошо. Так, просто так наводим и просто получаем новых питомцев, ребята. Так что давайте заходите на мою дискорд серию, подписывайтесь на канал с колокольчиком, ребят. Будет очень круто, если вы это все сделаете. Давайте вы подпишитесь на канал за за три секунды, ребята. Давайте. еще три. Раз, два, три. Вот я еще раз для вас посчитаю до три, если вы не успели. Ребята, давайте. Кто не подпишется, тут просто ну, ребята. Давайте. Раз, два, три. Спасибо, кто подписался и поставил лайк с колокольчиком. И поставил колокольчик, написал комментарий. Просто профессионал, супер-пупер. А кто не успел или ну, не расстраивайтесь, давайте подписку влепите, ребята. А кто не хочет делать, тут просто ну, ребята. Кто не хочет делать это все, тут просто ну, ребята. посмотрите, тут есть вот такие огромные просто, офигенные сундуки, ребята. Офигенные и огромные, ребята, просто смотрите. Вот что за сундук? Вот что за сундук? огромная, 33 миллиона у меня. Так, фу, а, огромный сундук. У меня сколько? Раз, два, три, четыре, пять таких видажей. Другие раз, два, три из прошлого. Раз, два, три. Еще попрошлые, попрошлые ребята. Вот, э, у меня 43, 40, 45. 45 миллионов денег, ребята. Офигенно, просто 45 миллионов денег, ребята, у меня просто круто. Так. Что за... У меня 1300 опыта. Чтобы достичь восьм... восьмого уровня, мне не хватает еще уровня, ребята. Я думаю, достичь э, э, этот э, до нового уровня, ребята. И буду крутым. <laughs> Так что, ребята, я думаю так. Э, о, я тут смотрю, люди уже выбивают крутых питомцев, ребята, я тут смотрю уже. 70 миллионов, вот офигеть. Мы столько собрали, ребята, столько собрали, ребята, столько собрали. А давайте трейд сделаем с ним. Какой у него ник? Наташа 17. Вот где? Ой, я не то открыл. А я не думаю, что он подключила трейды. И что? Так, он тут. Нет, он вышел, ребята, сразу выбил питомца вышел, и вышел, ребята. Выбил питомца и вышел, ребята, офигеть. Так, Rainbow Dragon, босс, э, давайте, а может, а, а, он тоже закрыл свои трейды. <laughs> Офигеть. Все закрыли свои трейды. Давайте соберем 100 миллионов, если можем, за этот видеоролик. Будет тут очень круто, если мы соберем 100 миллионов долларов, ребята, будет очень круто. Давайте собираем, собираем. Сколько у нас? Уж... О, мы собрали уже где-то 82 миллиона, ребята. Офигеть, я думаю, мы можем собрать деньги, которые я сказал. Думаю, мы можем, ребята. Так, собираю. Так, 87 миллионов. 87 миллионов, давайте э, сколько? 90. О, сундук огромный. Огромный сундук сзади нас выпал. Офигеть, ребята. Сундучара. Какой сундук? Это сундушара, ребята. Просто офигеть, ребята. Просто офигеть. Давайте соберем. Давайте соберем. Сколько? Давайте, да, мы можем 100 миллионов собрать. Да, ребята. Мы можем 100 миллионов собрать. Офигеть, мы собрали уже 100 миллионов. Мы уже собрали 100 миллионов. Просто круто, ребята. Просто круто. Мы собрали 100 миллионов. Офигеть. Просто топово. Вот прям топово, ребята. Что мы собрали так э, много, ребята. Просто топово. Как бы думаю, думаю, мы можем, мы можем достичь на ну, хороших уровней. Я думаю так, ребята. Потому что будет хорошо, если я уже достигну хорошего уровня, ребята. Мне немного осталось. Мне немного остался. Давайте 8 минут 3. Так. Сколько? За сколько вот мы нафармили? У меня сейчас 8 минут. За 8 минут мы нафармили 100-301 миллионов. С плюсом того, Э, что мы еще открыли питомца, ребята. За такое время это очень хорошо. Только с одним таким питомцем, ребята, смотрите, вот таким. Просто офигеть. Это очень хорошо, просто офигенно, ребята. Это просто офигенно, ребята. Офигенно. Так, у нас уже 139 миллионов, ребята. Просто офигеть. Офигеть. Давайте мы сейчас что сделаем? Давайте посмотрим, может ли так, да, да, да. Вот, ребята, мы уже открыли. Мы, кажется, за этот видеоролик соберем 145 миллионов, ребята. Офигеть. Просто офигеть, ребята. Что, что скажу, офигеть просто. Так, вот. Вот, э вот этот, я думаю, это последний. Думаю я так. Так, все теперь. О, еще один такой. Ё-моё, у нас тут э, целая база таких питомцев, ребята, офигеть. Офигеть прям, можно, ребята, так, все, давайте откроем. Сколько? Да, да, мы открыли, ребята, да, мы открыли. Так, ребята, вот как, на что способен этот питомец, какой этот питомец, что, какие новые локации открыл. Вот, ребята, я вам рассказал все, а также у меня идет на прошлом видеоролике конкурс, если еще он не закончился, так что переходите. Вот, ребята, мы прокачались до такой степени, ребята. Всем спасибо, вот смотрите, вот такие питомцы мы открыли локацию, на этом, вот последнюю локацию за деньги, ребята. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал с колокольчиком, ставьте лайки. Заходите на мой дискорд сервер, если хотите много питомцев, ребята. И всем флешинг бро, адиос.